هذا غريب يا سيج فمن حيث أتيت لا تقومين بدور العلاج بل أنت مجرد سلاح ذاهب إلى بي أعيد وأعيد التلقيم تمام نفدت الشحنات top heaven. قتل عدو. تبقى عدو واحد. إعادة تشغيل سريعة وسأكون بخير. حسنا يا ريس استخدمي قنابلك المتفجرة وسأستخدم أنا قنابلي الخاصة. لا توجد شحنات. لا توجد شحنات. تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باقي الجميع على ما يرام أعرف أن البشر يصابون السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا ازرعوا السبايك تبقى عدو واحد الشرير جارب يطوف عليه زرعت السبايك You know, try not to blind me in the future, Roman. Doesn't help. دين للشفقة لأجلك مرة أخرى قم بأذيتهم مرة أخرى اطلع منهم خرجت أبوك المتفجر ظلال متحركة ظلال متحركة أريد التلقيم جرنامي قنبلة مثير أعيد خرج الروبوت المتفجر تبقى عدو واحد هناك فقط الأخير انفجري لهذا نحن فريق واحد أعالجك هرب مني آخر لاعب باق أقمت الجدار محاولة جيدة يعطيك كمعالجة لا يعطيك حقك أعيد تلقيم ظلال متحركة سأريكم قنبلة دموية توصل هدف في يدي جار حجب الرؤية اللقاء لقد فقدتم قوة آخر لاعب باقي حبيبي اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية عنهم انفجري أقمت الجدار لم ينجح بعد واجبه أعيد التلقيم آه.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 تم نشر الثاني صندوق خردة أعيد التلقين لن يفلت أحد جار حسب الرؤية ضوئية ظلال متحركة جار إيقاف عملهم قنبلة ضوئية بقى عدو واحد حسنا لنسترح انفجري كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ الرقيب هنا تبقى عدو واحد حسنا لقد انتهيت نفدت الشحنات جار النبي قنبلة آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها هل يحتاج أحد أي شيء؟ ابتعدوا عن طريقي تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باقي جبهان تخلص من هذا الشعور يا أودن واصلوا المهمة لنتحرك تم إطلاق السكين إنه تحت تأثير الإعاقة وجد هدف في آخر لاعب باق معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم تم إطلاق السكين تمت إعاقة العدو bin Barken.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 ارتعدوا وهبوا جاري إعاقة عملية إنهم تحت تنفيذ إعاقة انفجري وداعا انفجري ثلاثة أعيد التلقيم آخر لاعب باق أول عملية قتل إلى الأمام It's تبقى عدو واحد نفذت الشحنة آخر لاعب باقي ها أنت ذا أيها اللعين جار حجب الرؤية نقطة الفوز يمكنني القتال إلى ما لا نهاية لكن يجب علينا وضع حد لهذه المعركة سوف أصبح كابوسهم Please speak, tell me where they are, thank you. B bro. لا مهرب مني لاعب داخل. هل تعمل محركات الجميع على ما يرام؟ أعرف أن البشر يصابون بالتعب spike. Jet hit 90. خرج الروبوت المتفجر. آخر لاعب باق تبقى عدو واحد فاز المدافعون أشعر بالنقص